हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और गूगल शीट में खास क्या है क्या सीखने वाले हैं सीखने वाले हैं एक शॉर्टकट की के बारे में शॉर्टकट की क्या होगी कैसी होगी क्या यूज होगा उसका आइए देखते हैं सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को देख सकते हैं आप मैं सिलेक्शन में ले लेता हूं ठीक है और अब अगर इस सारे डेटा को हमें डेसिमल फॉर्मेट में बदलना है तो एक शॉर्टकट की आपको बस प्रेस करनी है आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और प्रेस करना है एक्सक्लेमेशन का बटन बस प्रेस कीजिए और ये सारा डेटा डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा सेम वे में आई होप कि ये बात आपको पसंद आएगी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video